The, I see some guy pissing here. So mga kapising, magandang umaga. Medyo nalit tayo ngayon. La City. Dito sa Lucel. Yung bagong bridge sa Lucel. Uh, subukan natin magpising dito nakahuli tayo ng isda uh, probably silver BD ito yung Losel Lito area ginagawa pa lang hindi pa tapos uh, medyo naligaw nga ako eh ito yung dalawang bridge pala to yung isa tapos na rin ito tapos na rin pero hindi pa binuksan yung kalsada yung highway so pumasa ka rito bukas naman subukan natin magpising bite and wait lang uh, ah, mag bite and wait lang tayo so so unang hagis <clears throat> Uy. Yun, maraming ano, mga bite piece. Okay. Wala kayang ano dito mga sabit so unang hages yun lang sa malapit natin kumakagat. Iyay, sinabit. Uy, meron pala. <laughs> Ayan. Tama yung sinabi nila. Maraming bakuko dito. <laughs> Thank you, Lord. Ayas, ayas. Unang kas. Unang kas. Sarap ito prituhin, tsaka paksiw. Wow! Yun. Puso, nilunok niya. Yun. Eh. Ikaw na tayo ng tubig. Yun. Yun. dito natin tayo ilagay yun lang yun yun alright so, nakaisa na tayo ay yan lang medyo mataas pala yan so dyan lang sila Diyan lang sila banda diyan. Diyan lang. daw. Ano yung isda yun? Yun, mayroon na naman is own. Busa di mo mapil Palitan ko kaya yung ano Dahil siguro sa nilagay ko na ano Yung snap sa swivel Hindi ko mapil yung kagat ng isda Yan no Mayroon na naman Yun, lalaki pa Good Lord nilunok na naman niya ay eh lang yun dalawa na tayo oh Puta, di ko maka-appeal yung kagat ng isda. Sige, ipita ko yung drag, ay yung ano, tension. Ay lang. Oops, sandali. Hindi ko nabuksan. Diyan, diyan. Banda. Ayan. is on. Up. ها؟ سمعت Alto Mama. Alto Mama. This is your ID? Yeah. No, I don't know. Not allowed. I'll, I'll come out. Oops. Uh. But uh, I see some guy pissing here. Yeah? I see some guy. Where? we're allowed here. Which part? You're not allowed anything. Uh, that side, no? Not allowed.